Hello my lovely friends on the internet. Siz English Globus kanaldasiz. Sizlar bilan doimgidek Shohrux AK. Do'stlar, hozirgacha biz English Globus kanalida ko'plab qisqa hikoyalarni va qo'shiqlarni tarjima qilib keldik, lekin biror marta ham hali kattaroq birorta inglizcha kitobni tarjima qilmaganmiz. Mana shu videodan boshlab bitta inglizcha kitobni tarjima qilishni boshlaymiz. Bu kitobning nomi ekranda ko'rib turganingizdek The Importance of Being Honest. Oscar Wilde tomonidan yozilgan kitob. Xo'p, nimaga bu kitobni tanladim? Bu kitobni bu kitobni tanlaganimga sabab kitob asosan dialoglardan tashkil topgan. Ya'ni o'sha bir nechta qahramon o'rtasida qisqa-qisqa suhbatlar bo'ladi va mana shuning uchun menimcha tushunishga, ya'ni sizlarga tushunishingizga oson bo'ladi degan umidda mana shu kitobni tanladim. Bu kitobni hali o'zim o'qib chiqmaganman. Birgalikda o'qib boramiz va o'sha ko'p qismli videolar davomida e, kitobga ham albatta baho berib ko'ramiz umid qilamanki bu sizlarga ma'qul keladi ho'p demak mana shu video e, shu kitobni birinchi qismi bo'ladi ozgina kattaytirib olay sizlarga ko'rinishiga osonroq bo'lishi uchun manimcha mana shu holatda нормально ho'p the importance of being honest nima degani importance ahamiyat degani being bo'lmoq being honest demak honest odamni ismi demak honest bo'lishning ahamiyati the importance of being honest a trivial comedy for serious people mm -hmm. trivial comedy ahamiyatsiz yoki siyqasi chiqib ketgan komediya for serious people jiddiy odamlar uchun first act demak birinchi chiqish yoki birinchi o'sha ko'rinish deysizmi yoki birinchi qism deb tushunsangiz oddiy holatda bo'ladi Xo'p, boshladik Morning room in Algernon's flat in Half Moon Street. Demak aytyapti. Half Moon Street uh, Half Moon ko'chasida yoki uh, Algernonning xonadonida uh, tongi xona, tongi xona. The room is luxuriously and artistically furnished. The sound of a piano is heard in the adjoining room. demak <clears throat> aytyapti the room xona is luxuriously e, hashamatli and va artistically e, san'atkorona yoki estetika bilan deb tushunishingiz mumkin furnished furnished degani e, jihozlangan demak xona hashamatli va estetika bilan ya'ni san'atkorona jihozlangan the sound of a piano pianino ovozi the sound of a piano pianino ovozi is heard eshitilyapti deyapti passive voiceda kelyapti in the adjoining room uh, adjoining room degani uh, qo'shni xona ya'ni bitta xonani yonidagi uh, yopishib turgan xona adjoining room bo'ladi demak o'sha qo'shni xonada uh, pianino ovozi eshitilyapti bu yerda hozir kitobga kirib kelishni tasvirlab beryapti ya'ni vaziyat qanaqa birinchi holatni tushuntirib beryapti sizga Lane is arranging afternoon tea on the table. Mm -hmm. Lane birinchi e, ikkinchi qahramon bo'ldi bu yerda bu yerda birinchi qahramon aljerninida aljernin xonasida deganda bu yerda demak aljernin xonasida bo'lyapti bu yerda hozir bilib olamiz bular kimligini lane is arranging uh, arrange degani biror nimalarni joy joyga qo'yib tartibga keltirish yoki tayyorlash ma'nosida keladi lane tayyorlayapti afternoon tea kunduzgi choyni on the table uh, stolda and va after the music has ceased va musiqa deyapti musiqa has ceased cease degani e, to'xtamoq degani musiqa to'xtagandan keyin after keyin algernon enters mhm, algernon kirib keldi mana demak boyagi o'sha pianino chalayotgan algernon ekan endi mana bu yerdan dialog boshlanadi demak hozir biz tushundik e, half moon ko'chasida half moon streetda e, Algernonning xonadonidagi E, tonggi xona edi tonggi xona va o'sha xona judayam hashamatli va estetika bilan bezatilgan ya'ni jihozlangan e, va xonadan o'sha yondagi xonadan e, pianino ovozi eshitilayotgan edi ho'p endi eljirin kirib kelgandan keyin boshlandi eljirin gapiryapti did you hear what i was playing lane mm -hmm. did you hear eshitdingmi deyapti what i was playing men e, men chalayotgan what I was playing men chalyapman what I was playing men chalyapganimni degani demak men chalyapganimni eshitdingmi men chalyapgan narsamni eshitdingmi Lane Lanedan so'rayapti endi Lane javob beryapti I didn't think it's polite to listen sir mm -hmm. demak bu yerda aytyapti men I didn't think it polite men uni odobdan deb bilmadim degan ma'noda kelyapti i didn't think it polite men uni odobdan deb bilmadim nimani to listen eshitishni demak e, eshitishni tinglashni o'sha odobdan deb bilmadim sir janob ha bu yerda lane demak algernonga xizmatkor ekan bu yerda sir janob deb anavi qilyapti javob beryapti endi algernon gapiryapti i'm sorry for that for your sake Mm -hmm. I'm sorry for that for your sake. Afsusdaman deyapti. Afsusdaman for your sake. For your sake degani sen uchun degani. Sen uchun, seni uh, foydangga mana shu ma'noda keladi. Demak, sen uchun afsusdaman deyapti. Ya'ni eshitmaganingdan afsusdaman. I don't play accurately. Men deyapti, play chalmoq, accurately aniq. Men aniq, ya'ni o'sha hamma detallarni joy joyiga qo'yib degan ma'noda men aniq cholmayman deyapti anyone can play accurately mm -hmm. anyone har kim degani can play chala oladi accurately aniq demak har kim har qanday odam e, aniq chala, chala oladi ya'ni pianino nazarda tutyapti but ammo i play with wonderful expression lekin men men chalaman deyapti qanday qilib with wonderful expression uh, wonderful ajoyib expression ifoda degani ifoda biror nimani tasvirlash expression demak men ajoyib uh, ifoda bilan chalaman deyapti nimanidir o'sha uh, bir qanaqa xullas chiroyli chalaman degan ma'noda as far as the piano is concerned mm -hmm. as far as the piano is concerned bu yerda mana shu holatda tushunib oling buni buni so'zma so'z tushuntirib tushuntirish tushuntirib bo'lmaydi xullas oddiy qilib aytganda demak aytyapti bu yerda pianinoga kelsak pianino borasida deyishingiz mumkin as far as the piano is concerned pianinoga kelsak yoki o'sha pianino borasida sentiment is my forte mm -hmm. sentiment is my forte aytyapti uh, his tuyg'u bu meni Э, forte degani kuchli taraf sizni kuchli jihatingiz forte bo'ladi aha demak o'sha pianino pianinoga kelganda pianino chalishga kelganda e, sentiment tuyg'u tuyg'u meni kuchli tarafim deyapti i keep science for life i keep science for life ilm science ilm fan degani e, keep saqlamoq demak saqlamoq olib qo'ymoq demak men saqlayman yoki men olib qo'yaman deyapti ilm fanni for life hayot uchun demak hayot uchun buni olib qo'yaman deyapti hayot e, va endi pianinoga kelganda e, tuyg'u meni kuchli jihatim deyapti ho'p len javob beryapti yes sir mhm, ha janob deb demak javob beryapti bu yerda aniq bo'lyapti len xizmatkorligi endi aljunin yana gapiryapti and Speaking of the science of life, have you got the cucumber sandwiches cut for Lady Bracknell? Demak aytayapti? Uh, speaking of the science of life. Speaking of degani, speaking of bu yog'iga nimadir qo'shsangiz, mana shunda shuni haqida gapirayotganimizda, mana shuni gapirayotgan paytimizda deb turib nimadir qo'shasiz, ya'ni u gap nimadir misol uchun xayolingizda nimadir kelib qoldi nimadir mavzuda gaplashyapsizda birdan o'sha mavzuga oid siz aytmoqchi bo'lgan narsa kelib qoldi kallangizga mana shu holatda speaking of deb turib o'sha gapirayotgan mavzuingizni nomini qo'yishingiz mumkin ko'pincha speaking of whichni o'zi keladi speaking of which w h i c h w, w speaking of which mana shu holatda ham keladi demak Э, bu yerda aytyapti э, hayotni ilm fanini gaplashayotgan paytimizda demoqchi э, o'zbekchada tushuntiradigan bo'lsam demak davom ettiryapti have you got the cucumber sandwiches cut for lady bracknell mm -hmm. uh, have have got something cut bu o'sha biror nimani qildirmoq biror kimga qildirmoq demak bu yerda uh, cucumber sandwiches bodringlik sendvichlar demak bodring sendvichlarni e, kestirib qo'ydingmi deyapti have you got the cucumber sandwiches cut kestirib qo'ydingmi for lady bracknell lady bracknellga kestirib qo'ydingmi deyapti ya'ni o'sha e, tayyorlab qo'ydingmi mana shu lady bracknell uchun degan ma'noda endi len javob beryapti yes sir ha janob hands them on a salver Mhm. hand uzatmoq degani qo'lda qo'lda ushlab turib uzatyapti va ularni ya'ni sendvichlarni on a silver silver degani bu uh, silver silver nima patnis ya'ni kumush patnis degani silver kumush patnis degani demak o'sha kumush patnisda sendvichlarni bundoq qo'lda ushlab uzatib turibdi endi algernon inspects them inspect tekshirmoq them ya'ni sandvichlarni deyapti ularni ya'ni sandvichlarni tekshirdi takes to ikkita oldi and va sits down on the sofa va o'tirdi qayerga on the sofa uh, divanga yoki kreslaga oh by the way lane i see from your book that on thursday night when lord shorman and uh, e, mr worthing were dining with me, eight bottles of champagne are entered as having been consumed. Mhm. ham uzun gap bo'ldi bu. Xo'p, endi o'zbek tiliga chiroyli tarjima qilishga harakat qilamiz. By the way deyapti. Aytgancha, Lane. I see from your book. Men seni kitobingdan ko'ryapman yoki ko'rdim deyishingiz mumkin hikoyada odatda present simple ishga present simpleda keladi siz prosta past simpleda tarjima qilib ketsangiz bo'ladi demak men kitobingdan ko'rdim deyapti men kitobingdan ko'rdim that gapni davom ettirmoqchi bog'layapti gapni davomini that ko'rdimki on thursday night mhm, payshanba kuni tunda on thursday night when lord sherman and mr worthing mhm, qachonki ya'ni o'sha payshanba kuni tunda qachonki uh, lord sherman bilan Mr. Wardling, ya'ni janob Wardling were dining with me. Men bilan ovqatlanayotganda, dine ovqatlanmoq. Men bilan ovqatlanayotganda eight bottles of champagne. Mm -hmm. Eight bottles of champagne bu uh, e, 8 shisha shampanski. Uh, eight bottles of champagne. Mana shu holatda e, o'sha uh, shishali narsalarga ishlatishingiz mumkin. Eight bottles of bu yerda nimadir qo'shishingiz mumkin. Eight bottles of coke yoki nimadir narsada e, yoki o'sha shishalik yoki butilkalik narsalarni bottles deb ishlatishingiz mumkin demak sakkiz shisha shampanskiy are entered are entered kiritilgan deyapti entered kiritilgan as dek having been consumed yoki deb dek yoki deb having been consumed consume iste'mol qilmoq having been consumed iste'mol qilin qilingan deb demoqchi as having been consumed iste'mol qilingan deb kiritilgan nimani kiritilgan sakkiz shisha shampanskiyni hop demak bu yerda aytyapti aytgancha lin men seni kitobingdan ko'rishimcha ya'ni o'shanaqa yozib yuradigan kitob bor ekan narsalarni e, qancha narsa ichildi yeyildi shularni yozib yuradigan kitob nazarda tutyapti mana shu kitobingdan ko'rishimcha e, payshanba kuni tunda e, men lord sherman va mister Worthing bilan ovqatlanayotganimda ovqatlanganimda deyapti sakkizta shisha shampanskiy iste'mol qilindi deb kiritib qo'yilibdi deb gapiryapti leynga endi leyn javob beryapti yes sir ha janob eight bottles and a pint mm -hmm. sakkiz shisha va a pint hop pint bu Э, bir bir litr atrofidagi xullas pint suyuqlik o'lchov birligi hozir ishlatiladimi yo'qmi buni bilmayman eskiroq э, so'z pint demak suyuqlik e, o'lchov birligi taxminan bir litrga to'g'ri keladi sakkiz shisha va e, o'sha bir litrcha deb tushunishingiz mumkin endi algernon yana davom etyapti why is it that At a bachelor's establishment, the servants invariably drink the champagne. Mhm. why is it that ana holatda gapni bog'lamoqchi why is it that nega degan mana shu holatda bu yerda ya'ni gapni aytmoqchi bo'lsangiz gap qo'shmoqchi bo'lsangiz uzun qilib demak why is it that nega at a bachelor's establishment bachelor uh, bakalavr bo'lsa bachelor yana bitta ma'nosi bo'ydoq uylanmagan kishini ham bachelor deydi demak at a bachelor's establishment establishment bu e, uyushtirilgan narsa yoki tashkilot deyishingiz mumkin e, demak o'sha bo'ydoqlar tashkilotida deb tushunishingiz mumkin bo'ydoqlar tashkilotida yoki uyushtirilgan narsada e, the servants xizmatkorlar invariably invariably doimo degani drink ichadi deyapti the champagne shampanskini demak nima uchun nega deyapti doim Э, o'sha bo'ydoqlar narsasida э, bazm ma'nosida ham kelyapti bu yerda manimcha xullas o'shanda э, bazmda har doim xizmatkorlar shampanskini ichadi i ask merely for information mm -hmm. i ask deyapti men so'rayapman men so'rayapman merely shunchaki degani merely for information ma'lumot uchun men shunchaki ma'lumot uchun so'rayapman dedi endi lane gapiryapti i attribute it to the superior quality of the wine sir mm -hmm. i attribute degani uh, biror nimani biror nima sababli deb bilsangiz mana shu attribute ishlatasiz mana shu holat attribute buni qanday ishlatilishini yaxshilab o'rganib olsangiz yaxshi bo'ladi hozir buni tushuntirib o'tirsam uh, uh, nima deydi mavzudan chiqib ketib qolamiz xullas attribute degani o'sha biror nima biror nimani sababi tufayli deb bilish i attribute it to the superior men ning sababi deb bilaman e, nimani sabab bilaman deyapti superior quality superior quality bu e, oliy yoki o'sha ustun birinchi darajalik sifat bo'ladiyu mana shu narsa e, o'shani wine vino bo'lsa vinoni o'sha ustun birinchi darajali yoki oliy sifati dan deb bilaman demoqchi i attribute it to the superior quality of the wine sir janob I have often observed that in married households, the champagne is rarely of a first-rate brand. Mm -hmm. I have often observed deyapti. Observe kuzatmoq. Men tez-tez kuzatganman. I have often observed. Men tez-tez kuzatganman that ya'ni gapni bog'layapti davomini in married households turmush qurilgan xonadonlarda household xonadon the champagne shampanskiy deyapti is rarely juda ham kamdan kam of a first rate brand of a first rate brand bu yerda ofni e, ofni ofni olib tashlasangiz ham ma'nosi chiqadi hop a first rate brand degani o'sha birinchi darajalik brend Э, demak kam bu yerda aytyapti men tez tez kuzatganman turmush qurilgan oilalarda shampanskiy judayam kamdan kam birinchi darajalik e, brend bo'ladi e, degan ma'noda kelyapti endi algernon e, yana davom etyapti good heavens good heavens good heavens degani bu siz hayron qolganingizni ifodalash uchun ishlatiladigan ibora good heavens buni o'zbek tilida qanaqa ma'nosi bilmadim o'zbek tilida qaysi so'zga aniq to'g'ri keladi bunisini topolmadim to'g'risi lekin o'sha siz qachonki nimadandir hayron qolsangiz birorta faktdan boshqa narsadan hayron qolgan paytingizda demak good heavens deyishingiz mumkin endi nima uchun hayron qolganini hozir davomini ko'ramiz is marriage so demoralizing as that mm -hmm. is marriage deyapti de, Э, turmush as that o'shandek ana shundek degan as that э, nima deyapti demoralizing demoralizing degani э, tushkunlikka tushirib qo'yadigan yoki yana bitta ma'nosi bor odamni moralidan moraliga ta'sir qiladigan negativ ta'sir qiladigan ya'ni axloqini buzadigan deyishingiz mumkin shunchalik ham e, turmush shunchalik ham e, axloqni buzadiganmi yoki tushkunlikka tushiradiganmi degan ma'noda kelyapti ya'ni bu narsani xayoliga sig'dira olmayapti hayron qolyapti aljernon endi leyn davom etyapti i believe it is a very pleasant state sir mm -hmm. aytyapti i believe i believe uh, i thinkga o'xshagan bo'ladi i think ya'ni menimcha uh, endi bu yerda men ishonamanki deb aytishingiz mumkin uh, unchalik biror nimaga qattiq ishonish emas bu yerda shunchaki o'sha menimcha deb fikrini aytyapti bu yerda i believe that i believe degan holatda siz fikringizni bildirishingiz mumkin biror narsada o'sha нормальный fikringiz bo'lsa i believe that something is something ana shu holatda i believe it's a very pleasant state aha very pleasant juda judayam yoqimli state holat sir janob ana shu holatda davom etamiz i have had i have had very little experience of it myself up to the present mm -hmm. demak aytyapti i have had uh, have hop uh, experience of it biror nimani boshdan kechirish have had experience of it have had very little experience of it uh, demak biror nimani boshdan kechirish uh, biror nimani tajriba qilib ko'rish o'sha experience bo'ladi experience qilib ko'rish have bu yerda o'shanda aytyapti uh, bu, bu, borasida buni men o'zim judayam kam tajriba boshimdan o'tkazganman demoqchi i have had very little experience of it men buni judayam kam boshimdan o'tkazganman uh, men o'zim deyapti myself up to the present hozirgacha degan up to the present hozirgacha that was in consequence of a misunderstanding between myself and a young person mana mm-hmm. shu holatda that was deyapti u in consequence of in consequence of degani e, biror nimani oqibatida biror nima tufayli degani that was u oqibatida edi nimani oqibati edi oqibatida edi deyapti a misunderstanding e, ya'ni tushunmovchilik between o'rtasida myself meni o'zim and a young person va yosh kishi yosh shaxs demak um, u meni o'z men va uh, yosh kishi yosh shaxs o'rtasidagi tushunmovchilik tufayli edi mana shuni oqibatida edi deyapti ya'ni o'sha uh, turmushni ho'p endi algernon davom etyapti languidly ha, endi holatni tasvirlab beryapti qanaqa languidly ya'ni energiyasi yo'q qiziqishi yo'q holat holatda demoqchi languidly mana shu holatda language so'zi bor o'shanga o'xshab ketadi i don't know that i am much interested in your family life mm -hmm. i don't know men bilmayman deyapti uh, that gapni davom ettiryapti ulab yog'ini I'm much interested in your family life. Lane. Much interested ko'p qiziqqan nimaga in your family life. Seni oila hayoting. Demak, seni oila hayotingga men ko'p qiziqaman, qiziqaman deb bilmayman demoqchi. Qiziqaman deb bilmayman yoki qiziqamanmi, yo'qmi bilmadim. Xullas qiziqmayman degan e, ma'noda gapiryapti. E, Algernon. ho'p demak mana bu languidly o'sha bildingiz buni siz energiya yo'q holatda biror nima просто e'tibor bermasdan qiziqmagan holatingiz languidly bo'ladi shunaqa holatda lane davom etyapti yana no sir it is not a very interesting subject mhm. yo'q janob it is not emas deyapti nima a very interesting subject juda qiziqarli mavzu demak bu juda qiziqarli mavzu emas I never think of it myself. Mm -hmm. I never think of it myself. Men uh, hech qachon uh, men hech qachon o'z, ya'ni men o'zim hech qachon bu haqida o'ylamayman demoqchi. Think of it. Think of think about bir xil bo'ladi. I never think of it myself. Men hech qachon bu haqida eh, o'ylamayman. Algernon yana davom etyapti. Very natural, I'm sure. Mhm. very natural Judeam tabiiy natural tabiiy degani Judeam tabiiy i'm sure uh, ishonchim komil i'm sure ishonchim komil degani that will do that will do degani yetarli degani that will do yetarli uh, lane thank you lane rahmat deyapti endi lane thank you sir rahmat janob lane goes out lane chiqib ketdi Xo'p, mana shu joyda to'xtatamiz bugun. Juda ham uzoq, e, uzun video bo'ldi. Endi bu hikoyani siz e, o'zingiz o'qib, so'zlarini e, o'rganmoqchi bo'lsangiz, albatta mana shu joyda sizga описаниеda va kommentariyada linkini, ya'ni ssilkasini tashlab qo'yaman. Kirib bemalol mana bu yozib qo'ygan so'zlarim, siz tushunishingiz qiyin bo'l qiyin bo'ladigan so'zlarni tarjimasi bilan yozib qo'ydim. Bu yerda ko'pgina so'zlar bor. Shulardan foydalanib bemalol nima deydi o'rganib olishingiz va yana qayta qayta tarjima qilib tarjimasini tushunishga harakat qilib praktis qilib ko'rishingiz mumkin ho'p shu joyda to'xtatamiz videoni siz o'z fikringizni albatta kommentariyada yozib qoldirasiz degan umiddaman sizni fikringizga qarab men e, mana shu kitobni davom ettiraman yoki davom ettirmayman buni albatta sizlarni kommentariyalaringizdan bilib olamiz keyingi darsliklarda ko'rishguncha